自从成了创想打印机的代言人，而师除了介绍创想的机器之外，也会和大家分享 3D 打印的经验。例如上次和大家分析了使用不同品牌的 PLA 配合不同型号的打印机各得出什么效果。之后借了很多朋友的询问，什么时候介绍其他的打印材料？事实上，卡洛斯一向有打印 TPU 软材料的经验，今天打算和大家分享心得。 提醒一下，假如大家都喜欢《风旗机侠卡洛斯》的频道，请于右下角按订阅。假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。打印 TPU 的学问比 PLA 更多。第一，因为熔点较高；第二，因为 TPU 是软性的，急促时经常发生问题。正因如此。 只是选用其他品牌的 PLA，问题不大。但若不使用创想品牌的 TPU，成功率很低。今天我收到创想寄来的材料，正可以和大家分享一下。可能 TPU 的用途没有 PLA 那么广泛，因此创想给我的颜色也不多。这次收到的是蓝色、红色和橙色。比较 PLA 和 TPU 的质格。发现 TPU 柔软很多。 抖动时不会发出声响，但抖动 PLA 却会发出撞击声。一起来温习我在《泰坦进程头》视频中的解说。PLA 质地比较脆，很容易折断。我这里有第二款材料，称为 TPU，它是一种软性材料，适合打印弹性的物件，真没有两头利。这打印机的设计是打印硬材料。 因此用了一条白色的胶管，这胶管称为雪佛龙管，把材料导引至打印头打印。但若使用 TPU 软材料，经过软管根本不能挤出，勉强挤出会卷曲。正因如此，我们要购买泰坦打印头。所谓泰坦头，就是近段打印头。 这就是太单头了，其实就是波进马达，加强齿轮装置。另外一点，大家必须注意，TPU 打印速度不能快，一般要调焦三十五至四十五间。一只小箱的打印花了十七小时。看了我之前的讲解，大家便知道要打印 TPU，使用近段打印头比较好。 可惜只有 C 二系列可以安装泰坦头。至于之前我热推的创想 End 系列机器，官方没有提供泰坦头配件。若家中只有 End 系列机器，是否真的不能打印 TPU 呢？今天可乐社和你验证一下。我们不放大 t 镜里的手寻，究竟什么状子或配件适合使用 TPU 打印？明显地，弹性是一种需求。像这条电线捆带。 或者是一些需贴合面型的口罩配件。此外，穿戴饰物如手袋，都需要用软性物料打印。于是我下载了一套电线捆带，在入料库了。耗材方面，我使用了 TPU95A 材料，选对了。打印温度自动设定为二百二十八度，一个非常适合打印 TPU 的温度。我按照以往的经验。 把打印速度由每秒五十毫米修改为每秒三十毫米。如果使用近端头打印，这设定已经没问题。我现在打算使用 a n d e a v o r 3V2 的远端打印头打印这种红色 TPU，请祝我好运。由于 TPU 真的很软，但要更换材料，把旧料挤出，你花了我很多精力，请记着，必须把温度调到二百四十左右。 它可进行，我这很容易堵塞打印头。现在红色 TPU 已经把之前的黑色挤出了。由于很担心不成功，因此我特别把打印机的 Printing Speed 由一百调至三十才进行打印。即使打印成功，用的时间是三倍。比较欣慰的是，真的可以进鸟及打印。比起之前使用泰坦头配合其他品牌 TPU，似乎更加顺畅。 但牺牲了的是时间。打印薄薄的两条电线索带，用了差不多四个半小时。由于材料是软性的，握床方面完全不成问题，非常容易。TPU 也产生它的功用，真的可以用作捆电线。TPU 亦无毒，我认为打印小孩的玩具也比较安全。而且打印质地软绵绵，应该很好玩，像这只小象。 我也曾经用其他品牌的耗料打印，效果也不错。当然，照刚才 Q 值的设定，基本打印时间要九个小时。若再把 Printing Speed 设为三十，约要二十多个小时。因此，我在冒险把 Printing Speed 设为五十，按照计算约要十八个小时。让我惊奇的是，Printing Speed 设为五十，打印的效果不差。 由于这是我第一次用远程打印小象，那只能和使用泰坦打印的比较。泰坦的是使用零点一成厚，这次却使用零点二成厚，一年效果相差不远。唯独这种红色的材料是半透明的，而我设定外壳比较薄，好像串了透视装。柔软程度方面，创想的材料更软。 为了进一步改善效果，实验不能停。现在我专用一款不透明的蓝色 TPU，仍然使用刚才的设定，打印十八小时，果然没有了半透明的问题。三支一起比较，我还是觉得使用进程打印的一制比较滑，因为之前是用了0年层厚。但若改用 Super Quality。 打印蓝色，便需要三十多个小时。为了做好实验，我也是拼了。目测所得，Super Quality 和 Normal 分别不大。打印后你会发觉，Super Quality 确实比较滑，但是否值得为这效果多花十多个小时，便见仁见智。实验做全套，我再使用第三种材料。 这是这款半透明的橙色 TPU。这次我抱着实验的心态，把 Printing Speed 还原为一百，大家猜一猜效果会怎么样？竟然出乎我所料，不止可以打印，而且十分漂亮。时间方面只需九小时，把众多作品一字排开。反而 Printing Speed 一百，打印九小时的一志最漂亮。那之前几十小时的打印岂不白费？ 为了证明是否尝试的质量特别好，才能使用一百的速度，我最后一个实验使用蓝色做控制，使用一百速度再印一次，结果大家都看到了。哎，这个结果确实为我的三观，竟然软断也可以用金断的速度，而且还有这种效果。三只蓝色小象的材料相同，前面这只用了九小时。 后面两只分别用了十八小时和三十多个小时，效果如何？大家用眼睛判断。最后我把所有做过的实验大检阅，让大家参考每个参数，方便将来打印做设定。 到了尾声，我再转用另一部机器，就是 a n d 3 Pro，用了刚才的设定打印，一样的成功。经过了一个星期，日以继夜的打印，用过不同颜色的材料，不同打印层后，以及控制打印机的速度，我真的不能相信这种结果。结论是，无论你用近段或远段打印头，除了要好好控制温度。 及打印速度，原来材料才是打印效果最重要的因素。无论你将来打算用什么机种，近端打印或者是远端打印，希望卡罗斯打印 TPU 的实验可以给你一些参考。喜欢我的视频，请你订阅、点赞及分享。